μυστικός κωδικός έκπτωσης. Μην το χάσεις αυτό. Νέο καλσόν νανοτεχνολογίας ρουφάει την κούραση. Σας κάνει να κινείστε πιο άνετα. Είναι το γνωστό Emana Force που διαφημίζεται στην τηλεόραση και πωλείται με 47 ευρώ. Ο μυστικός κωδικός έκπτωσης για να το αγοράσεις κατευθείαν από το site είναι ο 0415 γράψε αυτόν τον κωδικό στη θέση voucher και θα το πάρεις αντί για 47 με μόνον 15 ευρώ. Θα ισχύει για μόνον λίγες παραγγελίες ακόμα. Μπε στο www.emana.gr και παράγγειλε του.